Red Risham. Red Risham. Red Risham. हाथ पीछे आना चाहिए ना प्रशोधन प्रविश्रम प्रेत साधन प्रेत विश्रम प्रेत विश्रम हाथ पीछे भाई प्रेत साधन प्रेत विश्रम प्रेत साधन विश्रम प्रेक्षधन प्रेत विश्रम प्रेक्षधन प्रेत विश्रम प्रेक्षधन प्रेत विश्रम प्रेक्षधन Vishram Vishram Vishram Vishram Red Southern Red Vishram Red Southern Red Vishram Red Vishram, Red Satan. Red Vishram, Red Satan. Red Vishram, Red Satan. Red

मुड़ेंगे दाहे मोड़ प्लेट दाए मुड़ेंगे दाहे मोड़ प्लेट दाए मुड़ेंगे दाए मोड़ देखना उधर है ना प्लेट देखना उधर है अभी मेरे पास देख रहे हो ठीक है प्लेट टाइम मुड़ेंगे दाए दाए में घूमना है घुमा किधर तुम दाए बोला ना मैं फिर ध्यान दो ना कहा प्लेट दाए मुड़ेंगे मुड़ेंगे उसमें पहला घुमा क्यों प्लेट दाए मुड़ेंगे दाए मोड़ ब्रेड दाए मुड़ेंगे दाए क्या कर रहे हैं दूसरे दाए में घूमना है ना तुम खाली जगह पे रहे तो मैं सूर लगा रहा हूं तब तक मोड़ो ना मुड़ तो जाओ ब्रेड दाए मुड़ेंगे दाए मोड़ हाँ समझ गए प्रेट दाए मुड़ेंगे दाए मोड़ प्रेट दाए मुड़ेंगे दाए मोड़ उधर देखो तुम गर्दन क्यों हिला रहे हो प्रेट दाए मुड़ेंगे दाए मुड़ प्रेट दाए मुड़ेंगे दाए मुड़ प्रेट दाए मुड़ेंगे दाए मुड़ प्रेट दाए मुड़ेंगे दाए मुड़ प्रेट दाए मुड़ेंगे एक ही पैर हिला रहे तुम कब से मतलब दूसरा पैर क्यों नहीं हिला रहे हर पहले ही आवाज दे रहे थे अभी देखो Time Brigade! Dahe! Time Brigade! Dahe! Push! Time Brigade! Time Brigade! हाँ? प्रेट दामणगे ताए मोड़ प्रेट दामणगे ताए मोड़ प्रेट दामणगे दाए मोड़ प्रेट दामणगे दाए मोड़ हाँ हो गया चलो हो गया बंद करने के टाइम मैं बोला मेरा खत्म होने के बाद